Who is your Kenyan celebrity crush? Eh, the Kenya celebrity eh, nini crush? Si wengi. Moja tu. Aziad. For obvious reasons. <laughs> Aziad manze, naitwa Don Just, D O N N underscore Just pale Gram. ni DM. Eh, we can work something out manze i can take you to dinner nataka umeomoka kuniliko mr mbu uh, ah, kitambo ilikuwa <laughs> sa, nikiwa fresho ilikuanga na dia mukami saa akachukuliwa so sahii sahii ni aziad bana He? kuna ngeus fulani maiji aziad na senya huo kwa gamali safi Mali ni safi eh? Hadi siku hizi ameadwait lakini kidogo hivi nakubali matokeo but anakaa fiti. Kwanza na short hair, dai dai ya brown hivi men. Ame kill shit. Hey, na, na judge please. Don't judge me. I'm old. Crush wangu ni size 8. Decent. Mhm. Mm Alikuwa msupa S lakini alitoka kwa genge. Mm. mm. Quoi Wewe anakwanga Okay, mi nakwanga napenda Saru. Napenda hata ngoma zake. So kwangu she's the one. Kenyan celebrity crush. I think uh, Lucy Smile, like Lucy Smile does. Smart. Yeah, you know her. Yeah. Kenyan celebrity crush. Uh, ah, let's jump. You don't have one. Wakenya oh, wakubambi. Eh, sijasema wanibambi, wananibamba but hapana. You have a choice. celebrity Kenyan crush. <laughs> None. Bien. Bien. Yes. Hey, mi the Kenya celebrity nini crush mi nakwanga Femi One Yeah, udem naye anakwanga amenimaliza bro. Hey. Femi azi anakwanga tu top class bana. Hey, anytime. Celebrity wangu hapa Kenya. nazasema Avril. Avril. Naam. <laughs> Yashinsky, of course. Yashinsky. Ah. The Pluto. Um, Felicity. Felicity. Who are the Pluto? <laughs> Ah, uh-huh. What's the Uh, Diana. Diana who? Marua. <laughs> huh. Uh, I think I'd go for Zara Hassan mwenye act Zora. Hey, okay. <laughs> second question. Ah, eh, mi inawezasema sema uh, Femi One pale kwenye Femi Uno ya yeah. Ah, amekonga meweza sana unajua mapaja ni nini hapo unajua na mapaja ndo inakuwa kitu ya maana sana hiyo yeah. eh, ndio inaletanga intimacy unajua